алейкум халқым жұртым елім мемлекетім мен осы үндеуімді қазақстан республикасының президенті тоқаевқа және әлихан смайыловтың үкіметіне жолдап отырмын өздерің көріп отырсыңдар елді бұлай дестабилизировать етпеңіз қаңтардан сабақ алған боларсыңдар оның алдындағы 2011-дегі назарбаевтың заманындағы өзенді қан бөктірген одан да сабақ алған боларсыңдар бірақ сабақ алды деп айта алмаймын мынаны көріп отырып

иә сендер де бала шаға жоқ па не үйлеріңізде а Куда, куда? Там там класса. Не снимай, не снимай, я, я работаю, работаю. Я работаю. Выведи ее. халықтың мұңын зарын тек қана өздерінікі емес бұл жерде бүкіл қазақстан елі мемлекетінің байлығын тонап отырған адамдарды емес сол зарды мұңды көтеріп келген азаматтарды бәленбай апту беріп келіп тиеп отырсыңдар осы бұйрықты берген кім мвд ның министрі ме ахметжанов тұтқындалуға тиіс елді дестабилизация жасап отырған сол сондай бұйрық беріп міне сол кісіні тұтқындауға тиіссіз ұлттық қауіпсіздік комитетін қазмұнайгаз ана офисте тұрғандардың барлығын тұтқындауға тиіссіз бұл бір министерство энергетики ма қалай, еді ана астымыздағы байлықты тонап отырған 32 жыл бойы барлығы бөлістеп отыр мынаның бәрі опг опг бұл деген бұл опг бұл қылмыс халыққа қарсы қызым, қылмыс халыққа қарсы қылмыс бұл азаматтарға қарсы бәленбай автобус алып келіп тұрсыңдар жүздің үстіндегі адамға бала шағасы үшін солардың зарымен келіп тұр бүкіл 92 элементтің бәрі бар Менделев элементінің бәрі бар біздің қазақстанда бірақ қазақтың күн көрсін көріп отырсыңдар бір ғана москваның халқын асырай алмай отырған үкімет үкімет па мемлекет мемлекет па осыны ойламай халықтан іздейсіңдер ма кінәні олай болмайды ол халықпен ойнамаңдар халықпен ойнамаңдар бір ғана МИК шешеді бүкіл тағдырды мемлекеттікті мемлекеттікке қол сұқпаңдар мемлекеттіктің э, мына мемлекеттігімізді шайқалтпаңдар егер билік действительно расымен қолдарыңда болса даладағы москва анау мынау қытайлардың қолында болмаса егер расында билік өздерің қолдарыңда болса менің айтарым осы ана автобустың бәріне сол жерде отырған кмг қазмұнайгаздың басшыларының бәрі сыяды иә. энергетика министрлігі де сыйып кетеді неге соларға қарсы түс көрсетпейді неге күш көрсетпейді неге халыққа көрсетеді күшті халық емес пе сендерде билікке әкеліп отырған әлде ашқана құныққан жаман дейді әлде тойып болған жоқсыңдар ма а халық сендерге қой емес мал емес міне осыны ұғыңдар